在礼拜一的部分，我们会逢到的是四绝日，而四绝日呢，它代表的是我们日值四绝呢，尽量呢大事勿用，因为呢，四绝代表的是立春、立夏、呃、立秋、立冬的前一天，而这个呢绝日呢，一般呢会代表的是我们对应的木旺水绝、火旺木绝、金旺。 土绝水旺金绝，五行呢是属于偏枯之际，所以在择日的部分呢，也相对代表的是比较不吉利的。那老师呢会建议呢，在这个属于凶日的这一天呢，同时因为它也逢到的是我们的这个天罡日啊，所以竟然走到了绝日，又逢到天罡日，我们一定要守住我们本身的底气，也就是我们的运气了。因此，老师建议在视绝日这一天。 大家尽可能要记住两件事情来帮助我们自己守运。第一件事情，不要吃牛肉哦，所以呢，牛肉汤、牛肉面尽可能都不要吃。第二件事情就是在当天要禁欲了，所以不管你是男生女生，在当天尽可能我们就不要行房哦，这样子呢才不会卸掉你三个月的底气，才可以让你三个月的运呢都可以饱满哦，精力可以饱满。 那同时呢，在四绝日呢，在过去古代呢，呃，很多那个官员呢，都会是在当天呢做这个呃职场的一个调动哦，所以在这一天其实也是很适合我们 HR，也就是人事呢，颁发一些人事工作的一个调动的日子哦。所以如果您刚好是负责总务啊、人事，您可以参考看看这个日子。 再来就是礼拜二的部分了。礼拜二呢，我们在早上的八点五十三分呢，会接到立夏这个新的节气。而这个节气呢，非常适合我们将功果回向给累世的冤亲债主，或是回向给我们的历代祖先。大家不妨参考看看哦。同时，也可以帮我们自己植福田。如果您本身呢是没有在做这个早晚课的朋友哦，也没有关系。 不妨呢，在当天呢，通行的时候，或者是如果您是目前是 work at home 的话，我们可以利用早上的时间，八点到八点五十三分，务必要在交接气之前哦，这段时间呢，我们就默默的念一下心经哈，因为心经是属于所有经文的一个基本入门款，而且也是蛮适合在早上的时候持的经文。 透过念心经的部分呢，来启动我们这个立夏的这个好运，来帮自己补运哦。那这经文呢，基本上只要持七次，就可以帮我们启动一个夏季的好运气哦。再来，让我们来看一下，就是在礼拜三的部分，我们会逢到的是一元试将。那一元试将这一天，同时呢，也逢到的是死气日。那很多人就会觉得，老师啊，逢到死气日，那通常这一天是不是不太适合啊？ 您不是说通常逢到这个有什么元降的这个日子，就代表是可以是补运的吗？可是它又逢到了死气日，那我还能用吗？当然是可以哦，但是呢，在这一天呢，它是有一个淡书的。这一天呢，我们是很适合呢帮我们就是补这个运，但是这个补运呢是针对财运的部分，这个财运是针对长期投资的。 所以老师建议哦，如果说您当天有要补孕的话，必须要用补孕金，哦，也就是要有这种精子的，是属于四方形的哈，上面要写你的名字跟住址的那一种。那再来就是我们的这个，在当天呢，如果您要就是做交易投资的部分，它必须投资标的物是要属于长期的，不能是短线投机的。那你不必须是要。 呃，放至少三到六个月以上的这样的标的物，这样的的内容才可以。好，那请荧幕前的朋友参考看看喽。那再来，让我们来看一下，在礼拜四的部分呢，我们逢到的是睡破日。那睡破日呢，在这个这一天的睡破日是比较凶一点的哦，而且当天也逢到的是午休照，所以呢。 如果当天我们的那个厨房的灶火有逢到一点问题啊，尽可能不要在当天去呃去修缮哦，可能要缓一下会是比较好的，不然的话呢是比较呃容易会有这个煞的问题。好，小的话呢就是有一些祸患的疑虑哦，比如说我们怕会有这个火患啊，或者是比较容易造成烫伤的问题。好，所以尽可能呢就是避开在岁破日去。 动这个修造的这这个事情哦，那提醒大家一下。再来就是礼拜五的部分了。礼拜五的部分呢，我们会逢到的是当月的月破大号。那一样，逢到的这个大号的日子呢，老师也会建议我们的这个吉喜事少取，那这样子是比较理想的哦。 再来就是我们的周末，礼拜六跟礼拜天这两天同时都会逢到的是诸神朝天以及大偷休日，所以老师会建议在这两天呢都不以前往到庙宇去做还愿的动作哦。那可能要延后到下个礼拜再去做还愿呢，对，对你们本身会是比较理想的。那再来就是礼拜天的部分，它是比较特别的哦，因为刚刚除了老师讲的，呃，除了有诸神朝天跟大偷休日，也就是我们。 不要去还愿，然后可以稍微的针对家中小小要修缮的东西，不需要特别挑日子之外，可以移动小型家具。当天是可以做放水的日子。这个放水并不是说啊，我跟我跟你赌博放水啊，或者是说，诶那个那个呃，行为上的放水，而是针对如果你家中有水池、有泳池，因为现在天气。 已经过了立夏，你要把那个这个水给填满，或者是说你想把这个水给给那个重新放掉，然后重新再那个呃清理之后再放新的水进去，都可以在这一天做。那它是可以呃让你有蓄财的一个效果。所以如果你有要清水池的，或者是说您有要换这个换您的鱼缸的水啊。 或者是您的蓄水池的水，好，池塘的水、泳池的水，不妨都可以选择在礼拜天这一天去做整理哦。再来，让我们来看一下当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先呢，第三名呢是我们属狗的朋友，那第二名呢是我们属鸡的朋友，而第一名呢是属老鼠的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。 那首先呢，你们在这个礼拜的财运呢，也是相当的不错的哦。尤其是如果你是跟志同道合的朋友呢一起哦研究跟投资的话呢，相对都能够有相当不错的成果。哦。但是前提是，如果你们有共识的话，如果其中有人呢觉得不太好的话，那就不要出手哦，因为呢这个是有命数的。那如果说那个。 一个人埋头苦干的话呢，这个赚的利头呢就相对的会减少很多。所以最好的状况是呢，呃，大家都同意的状况下，你们就会大发财哦。那再来呢，我们来看一下呢，在当周的运势，个别生肖又有什么特别需要留意的地方吧。首先，第一个生肖是我们属老鼠的朋友，在这个礼拜是属于安和乐利的一周哦。 大部分的事情呢都是可以如愿以偿的，而且呢也没有特别需要留意的天数。不过呢，老师要提醒属老鼠的朋友哦，因为你在上个礼拜其实呢运势相对的比较弱，那在这个礼拜呢，整个呢幅度的提升之后呢，你很多东西可能会呃过于得意忘形而落拍哦，不妨呢趁这个时候赶紧的。 把你的进度呢，先赶上再说，不要过度的得意忘形哦。好，那再来呢，让我们看一下第二个生肖，是我们属牛的朋友。属牛的朋友在这一个礼拜呢，会逢到事与愿违的一个状况，也就是你你所期待的，通常会有一点落差感，或者是你觉得我有准备很好啊，可是跟你预期的都不是太一样哦。 那为什么会这样呢？有的时候就是天时地利人和并没有到，所以如果您刚好有在准备一些案子，或者是你有一些提案想要做的，老师都会建议你不妨缓一下，或者是等到下一个时机点，等到 timing 对的时候，我们再来提会比较好，因为现在不是对的时间哦。好，那属牛的朋友在这个礼拜呢要。 游意的天数有两天，分别是星期一以及星期四。下一个生肖是我们属老虎的朋友，在当周呢，务必要当机立断。很多时候，你的决定呢会影响结果。如果你没有当下决定的话，你可能会错过。那让让别人呢，整个把这个机会呢给捡走了。所以老师建议属老虎的朋友，你的判断呢在当下可能是蛮。 关键的，所以在这个礼拜，请你务必呢要果断一点哦，不要犹豫不决。那这个礼拜属老虎的朋友要留意的天数有两天，分别是星期二以及星期天，尤其是在黄昏的时候，在做的判断更为重要哦，不要昏头昏脑的。所以定时吃饭非常重要哦。再来下一个生肖呢，是我们属兔子的朋友。 在这个礼拜要懂得收敛自己，这个收敛呢，除了代表的是不要让自己过度的放电，也包括的是让自己的情绪呢，不要过度的，呃，收放自如。哦，这个要让大家让你周边的人呢，能够觉得是说你是一个，呃，很豪放的人没有错，但是呢，不要让人家觉得是说你好像太过的随便。那再来就是说你这个。 呃，时间上的一个安排呢，也不要让人家觉得是说你怎么好像有点太过放肆、太过懒散、太过放松，完全没有节制好，包括饮食上面也是哦。所以这个收敛呢，包括了就是你的一个生活的一个 tempo。呃，有可能是说你本来是在上班的，可是因为不用通勤了，在家里上班了，你整个步调就整个就是从很紧绷变得非常的松散，或从非常松散变得非常紧绷。 请你务必要自己要去配置好自己的生活跟规律，我才不会让自己呢一团乱，那也会让别人看在眼里，会觉得是说你这样子不太理想哦。那属兔子的朋友呢，在这个礼拜呢要留意的天数呢是星期三，还有呢要特别注意一下，不要让自己的光芒呢太露了，因为很容易招人嫉妒，那这个时候就很容易让别人在后面讲你的。 闲言闲语了，好，再来呢，下一个生肖是我们属龙的朋友。这个礼拜呢，要记住呢，不计其功，也就是不要常常把过去自己的辉煌历史呢，一直讲在嘴里，然后要别人听在耳里。因为其实人家并不想知道你过去做了多少事情，人家只想知道未来你可以带给他们什么。因为人总是很现实的嘛。再来就是，很多时候，呃。 培养现在你自己的实力，好，那未来再让人家来慢慢算，会比较实在一些哦。所以说，属龙的朋友，不要一直去想说我现在到底做了哪些，你怎么都没有没有看在眼里，这些都不重要，因为好戏其实才在后头，知道吗？那我们呢，就先不要去计较别人呢为什么都没有没有那个认认同我们。 因为重点是你要先认同自己啊。好，那属龙的朋友，这个礼拜留意的天数是星期四哦。下一个生肖是我们属蛇的朋友，在这个礼拜呢，要学会见机行事。嗯，看到什么样的人，看到什么样的风头呢，我们就要呃学着弯腰，或者是看状况说话，不要说错了话，还不知道得罪了人。 还不晓得，这样子可能就会让自己呢陷入了麻烦，还不知道哦。属蛇的朋友在这个礼拜呢，好还要更清楚的了解一件事情，这个世道呢是很多变的，但是呢有一个东西是不变的，就是原则。你可以不要改变自己的原则，但是呢，你只你的你的那个立场可以。 可以那个让人家知道，就是还是那样子的，但是你的样子要做出来啊，因为有些时候人家要看的是样子啊，不要连样子都不摆出来，因为你样子不摆出来的时候就太不合乎情理了。所以属蛇的朋友，有的时候该做做样子，还是得做一下样子哦。这个礼拜要留意的天数是星期五。 再来下一个生肖呢，是属马的朋友，在这个礼拜呢，老师建议你要主客异位。主客异位的话，代表的是希望你要有多一点的同理心，少一点的固执，然后能够交换立场，呃，兑换一下这个位置，然后替别人多想一下。因为有的时候你可能太抢风头了，或者是太主观了，太少为别人想了，那你的出发点都是自己。 会让别人觉得你太过自我主义，然后太自私了。那通常在这样的一个状况下是，如果你是单枪匹马的，那是没有关系的。可是往往你的作风是你需要领导人的，你是在一个 team 里面的，那这样子就会很麻烦，因为他没有办法让你展现出你的一个 leadership。那同时呢，也会让你流失下面很多的人心，更没有办法让你带好整个团队。那最后最累的人会是你自己，而且。 你的那个效率呢，也会逐渐的往下掉，所以老师会建议属马的朋友尽可能呢，呃，要对调一下立场，那这样子你才可以让你的这个事情呢，呃，跟成效呢都会能够有所突破。那属马的朋友这个礼拜留意的天数是星期六哦，还有行车的安全要特别留意一下，才能够少吃一点罚单哦。 下一个生肖呢，是我们属羊的朋友。在这个礼拜呢，老师建议你要忍让包容。那这个忍让包容呢，来自于就是可能很多人呢会在你耳朵旁边碎碎念，让你觉得好厌烦的。怎么老是在重复讲一些同样的问题跟同样的事情？但是有的时候你要去想，人家这样讲一定有他的道理，或者是他可能是出自于关心，或者是善意的提醒。 那说一说也就罢了，因为毕竟这年头，愿意开口的人也没那么多了，哦，愿意提醒的贵人也不见得那么多。只要他不是口出恶言，他只还是口出善言，因为提醒也算是善言的一种。那至少比三字经要来得好嘛，对不对？所以我们就忍一下吧，包容一下吧，好不好？ 那属羊的朋友呢，在这个礼拜呢，要留意的天数有两天，分别是星期一以及星期天哦。再来，下一个生肖是我们属猴子的朋友，在这个礼拜呢，是属于强势出击的一周哦，也就是你想要做什么事情呢，就赶快轰轰烈烈的打出一个全雷打哦，可以预期呢有亮眼的成绩哦，可以轰轰动动的，所以想做什么就赶快做吧。 那在这个礼拜要留意的天数呢，是星期三哦，小心不要粗心大意了。再来呢，下一个生肖呢，是我们属鸡的朋友，在这个礼拜呢，老师建议你呢，要让自己多一点的信心，因为呢，在这个礼拜你的状况呢，会渐渐的渐入佳境哦，呃，会摆脱呢前几个礼拜的这个阴霾哦，举棋不定的一个状况。 那在这个礼拜呢，要留意的天数呢是星期二哦。很多的佳音啊，还有一些比较明确的一些状况呢，都会开始的，呃，陆续的有所回报哦。所以属鸡的朋友就可以开始呢，放下你所担忧的事情了。这礼拜留意的天数是星期二哦。还有呢，注意你的火气不要那么大，多喝一点开水啊，对你会是比较好的。还有注意在晚上呢，尽可能呢早一点休息。 不要老是让自己的日夜颠倒的睡眠不足状态哦，才不会精神这么的紧绷哦。下一个生肖是我们属狗的朋友，在这个礼拜是属于脱颖而出的，不管你说什么、做什么，都很容易遭受到周边的人的注意哦。不管是好话跟坏话都一样，所以非常要注意你的言辞跟措辞哦。所以老师建议呢，属狗的朋友，不管你在这个礼拜做什么事情，都要注意一下周边。 是，包括行车也是一样的，很有可能警察就在旁边。好，大家注意一下安全。那那这个礼拜留意的天数是星期二。最后一个生肖是我们属猪的朋友了，在这个礼拜容易陷入一个委屈不平的状况，总会觉得怎么好像都是在针对我，没有办法，总是会有这个风水轮流转的一个状况。刚好这个礼拜就轮到你啦，那属猪的朋友。 你就，老师呢安慰你一下啊，这个礼拜很快就会过了哦。要留意的天数可能有点多，分别有礼拜五、礼拜六跟礼拜天，所以这个周末你就乖乖的待在家好吗？下班后我们就当一个宅男或者是宅女，在家里看看剧，然后就好好的窝在家里宅一个一周末，让自己不要。 出门好了，这样可能你会开心一点哦。那再来就是呢，在这个礼拜呢，呃，老师会建议你在人际上面呢，还有在工作上面要特别留意，在处理事情的应对的部分呢，尽可能不要闷不吭声的哦。呃，能要提起精神，振奋自己哦，才不会让人家觉得你好像都不不理不应的态度哦，反而让人家会对你的有这个对应的磁场哦，也会相对的。 会觉得你怎么这个样子，然后会呼应这个，呃，委屈不平的这个磁磁场力哦，反而他们也会对你就是不太想理理睬的一个状况哦。好，那以上呢是这一周的个别生肖所要留意的事项，再来让我们来看一下这一周的感情胜利组又是哪三个生肖。 首先呢，第三名是属马的朋友，然后呢，第二名呢是我们属龙的朋友，那第一名呢是我们属猴子的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那老师会建议呢，这三个生肖的朋友在这个礼拜呢，务必要采取行动喽。而且这个行动来自于互信，也就是你可以多一点的主动。那他这个主动呢，包括就是把心里的一些秘密呢。 把它摊开跟对方讲，好，或者是说把一些你不太敢跟对方透露的事情跟对方说。当你们把这一层呃沙给拨开的时候，你们的感情就可以再往前再跨越一步，这个坎呢也可以再过一步，那也可以呢让你们的感情呢再更加的升温哦，也不会让呃双方呢觉得是说怎么老是好像卡在一个。 呃，灰色地带总是不上不下的啊。如果呢，您是目前卡在这样的一个状况的朋友呢，不妨呢，就是把你们的这个新房的那个最后那一扇门打开，或许对你们的感情呢，能够有再一步的进展哦。以上是这一周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必记得分享出去，帮老师按赞。我是精灵老师，需要的朋友可以透过上方的微信号。 加入老师，透过老师的咨询为您服务，或是透过老师的官网加入老师订阅。我们下周再见喽，谢谢你们的收看，拜拜。